Thank you. burst слышу гитару, если честно. счастливо жить. А Не так много добрых людей, там они меня радостно встретят И дадут мне много рублей, и начнется не жизнь, а вино А такое мечтал давно, и куплю я себе казино И оставлю всех без штанов, а возьму я ипотеку И пойду на дискотеку беспокоиться не надо Boże, Ty Patrzenia nas spasiot. Ha! Спасибо. Ну что, сейчас немного успокоимся с автобусом. Вот. все, туда, куда нужно мне ехать. автобус меня везет Туда, куда нужно ехать мне, но я иногда туда не хочу Но а, а бабушка зашла и смотрит နာနေများ нужно мне ехать. туда, куда нужно ехать мне, но иногда туда не хочу. нужно мне нужно ехать мне, но иногда туда не хочу. Не хочу. Не хочу. Латвия. жара, больше лучше умирать, чем так страдать, чем так страдать. сексуальный маньяк. всем. Не, еще нельзя. Нас убьют а, работники бара. Я хочу жить и все такое. Всем спасибо. До свидания. Я имею в виду попал. Я имею в виду попал.

Добрый день, земляне. Я понимаю. Давай. так далее. Может, на это разыграемся? Да, да нет, вряд ли, там перегрузка. На чем вам разыгрываться? Всегда на ипотеке, наверное? Обычно на огне. А, нельзя. Не сухо. Дай мне гитару, Миша. Что мою возьми? А у и так далее. Вкусный вспомнится. У Нас чува, человек и два робота. Группа трех синтезаторов. Сделай погромче. Не надо погромче, это страшно. Надо сделать нефтегорское Саша. Я говорю и это... Саша, я тебе говорю, Раз. там, да, как настраивает нас. Ну что, прогоним одну песню, куплет-припев? Стас, я убью тебя когда-нибудь за это. Будь ожиданнее. О. Прости, Стас, я не хотел такого говорить. Я больше не буду. Что? Петь? Конечно. Что-нибудь делать, да? Что-нибудь говорить, говорить, говорить, говорить. А, песню, ипотеку давай. Она вроде третья там. назревал давно, что в играх мне не везет. Э, девушка моя ушла, и некого больше любить. Знаю я, что поможет мне дальше счастливо жить, а возьму я ипотеку. Раньше ну, меня очень хорошо слышу. Можно потише, кому-нибудь сделать. Ну и вокалчик там почетче, подробнее. Чуть-чуть. Ну что? Что скажет наш, дом, наш доблестный звукарь? Все нормально? Если нормально, то с первой песни начинаем.